هيا أطفال جنوب آه. دمشق تبكي جوعا إذا صورها طلع لي وجهي ليك تعال قول لي شو بدك تشتري تعال تعال لك تعال امسك مثله أكل؟ ما ما ياكل طيب هدول هدول شو بكفوك هلا شو بيشتروا لك؟ ما رح يشتروا لي شيء انا بجيب 600 فوق ولا جيب كيلو خبازه كيلو خبازة بكفوا عنكم بالبيت كم واحد بده ياكل منها؟ سبع بنات وانا وامي عم تقدر تطعميهم كلهم؟ ما عم بحسن عم جيب نص كيلو باليوم يا دوب عم يكفوا كمان ما عم يكفيك شيء ابدا؟ ما عم يكفي اقل شيء بدنا كلين عشان يكفي حسبي الله ونعم الوكيل الله كبير الله كبير